दोनों पर चुप रहते हो तुम सती करने पे चुपचाप डाल देते हो तुम जैसे से कोई भी प्यार करने लगेगा मैं भी करने लगी तुमसे थोड़ा प्यार